η μέρα ασφαλούς διαδικτύου μα συνδέει. Μα βοηθά να γίνουμε υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Μας ενεργοποιεί. μα δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη γνώμη μα. Μα υπενθυμίζει πώ να συμπεριφερόμαστε ω υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτε. Μα τονίζει ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο διαδίκτυο. Μα θυμίζει πάντα ότι η ευγένεια είναι ο σωστό δρόμο στι αναστροφέ μα στο διαδίκτυο. Μα δείχνει τον δρόμο για έναν καλύτερο ψηφιακό κόσμο μας μαθαίνει πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας από πιθανές παγίδες. 20 χρόνια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου.